эки бирдей арабачаны алалы келгиле арабачаларды бирдей ылдамдыкта бири бирин көздөй кыймылга келтирели кагылышуудан кийин алар да бирдей ылдамдыкта жана көздөгөн жеринен бирдей аралыкта токтошот эми тажрибанын шарттарын өзгөртөлү ийкемдүү пластина алып аны ийип жип менен байлайбыз бул пластинага эки аравачаны тыгыз коюп жипти кесебиз пластина кескин түздөлүп арабалар кыймылдай баштайт алардын бирдей в ылдамдыкта кыймылдап бирдей жолду басып бир убакта токтой турганын көрүүгө болот ошентип арабалар бирдей болсо анда өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында алардын ылдамдыгы да бирдей эле өзгөрөт келгиле арабачалар менен болгон тажрыйбага кайрылып алардын бирине жүк коюу менен аны бир аз өзгөртөлү эми өз ара аракеттенгенден кийин арабачалар өзүн башкача алып жүрүшөт жиптерди күйгүзгөндөн кийин өтө жүктөлгөн арабача азыраак ылдамдыкка ээ болуп жүктөлгөн арабачага караганда ылдамыраак токтойт себеби арабачалардын массасы ар кандай тезирээк кыймылдаган арабачанын массасы жайыраак кыймылдаган арабачанын массасына караганда азыраак нерсенин массасы эмнени мүнөздөйт анын кандай касиеттери бар бул суроого жооп берүү үчүн дагы бир тажрыйба жасайлы келгиле бирдей көлөмдөгү эки шарды алалы бири металл экинчиси пинг понг тобу бир учурда аларды да бирдей аракет менен кыймылга келтирели эки шар тең кыймылдай баштайт бирок жеңил шар абдан тез ал эми оор шар бир топ жайыраак кыймылдай баштайт бул нерселердин убакыттын өтүшү менен ылдамдыгын ар кандай жолдор менен өзгөртүү жөндөмдүүлүгүн мүнөздөгөн белгилүү бир касиеттерге ээ экендигин билдирет нерселердин бул касиеттери инерттүүлүк деп аталат масса нерсенин инерттүүлүгүнүн өлчөмү